هلو هلو مساء الورد على اي حد بيشوف هذا الشيء حقق التغيير مبادرة علشان خاطر يتم مساعدة اي حد عنده بوادر بسيطة لاعراض الاكتئاب او اعراض الاكتئاب بصورة بحيث ان احنا بنبني اسبوعيا عادة بصورة دهورية وبنبنيهم ورا بعض علشان خاطر حياتي طبعا انا باكد كل مرة ان المحتوى اللي بيتم تقديمه كل اسبوع ما ينفعش يتم تطبيقه على الحالات الخطيرة والحالات الخطيرة هي التي قد تقوم بإيذاء نفسها او الاخرين الحلقه اللي فاتت عملنا متابعه لكل الاشياء اللي تمت من اول ما ابتدينا الاسبوع ده الحاجه اللي عايزين نعملها ان احنا نبتدي نتعلم حاجه احنا بنحبها بشرط ان احنا نكون هنعتمد على طرف اخر في ان احنا نتعلمها وبشرط انها ما تكونش هتسبب ايذاء لينا او للاخر الحاجه دي ممكن تكون اله ممكن تكون لغه ممكن تكون طريقه كتابه ممكن حتى نمرن ايدينا على الكتابه ممكن نكون عايزين نمرن ايدينا على الخط ايا كان الشيء اللي احنا هنتعلمه مهم ان احنا نكون هنعتمد على شخص اخر هنقوم بالتواصل مع فرد اخر هيساعدنا فيه حتى لو الفرد ده كان حد في اسرتنا او حد صديق او شخص قريب مننا شرط ان هو يكون مدرس او حد هياخد مقابل ولكن لازم يكون هيتم الاعتماد على فرد اخر في تعلم هذا الشيء الجديد ثانك يو